гражданин шаҳри Хуҷанд сабт гардидааст, ки ӯ худро ба дарьё партофта аз зиндагӣ маҳрум шудан мехост. Хушбахтона ба онҳо муяссар шудааст, ки духтарро аз марг наҷот диҳанд. Ҳоло бошад навори бешаҳро дар ин бора пешкашитон менамоем. Қардами Синдами? зиндамӣ ҷиғ задам мамал исо хабар додам дар ин бора мо пагоҳ дар барномаи иттилоотии навид гузориши муфассалро омода ва пахш менамоем шаҳрвандони азиз ҳаёт ширину гуворо аст худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед имрӯз дар шаҳри хуҷанд намояндагони ҳашт давлатҳои хориҷӣ донишгоҳҳоешонро ба ҷавонон муаррифӣ намуданд ин донишгоҳҳо довталабонро ба таври шартномавӣ қабул намуда маблағи шартно